das ist alles, was die Bitches wollen. Lass noch einen rollen, es ist Sommer und es tanzen alle Bitches wie bekloppt zu unseren Song. Alle sind auf Money oder Kita, was geht hier ab? Alle sind so scheiße. Mann in Ketten, ich wette, ihr werdet es alle nicht schaffen.